Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan uh, Sebagian teman-teman ada yang sudah terima THR ya. Tapi nggak tahu bagaimana menikapinya Berikut saya akan memberikan tips bagaimana mengelola THR dengan bijak Yuk kita lihat videonya pertama pertama adalah buatlah pos-pos atau planning ketika TR itu diterima sehingga uh, langsung menempatkan pada posnya jadi setiap keuangan kita itu harus mempunyai pos atau planning ketika TR dengan jumlah sekian kita ingin menempatkan di pos yang mana misalnya persiapan lebaran kita butuh baju lebaran butuh kue lebaran atau mempercantik rumah mencat rumah atau menservis mobil mempercantik mobil itu semua ada posnya masing-masing jadi sebelum terima THR kita sudah memposkan berapa persen dari THR kita untuk beli baju lebaran berapa persen dari TH kita itu untuk beli kue lebaran untuk mempercantik rumah, ngecat rumah dan segala macam atau nah, lebih baiknya kita sudah punya planningnya yang kedua yang kedua adalah THR itu bisa kita simpan atau bisa kita investasikan investasi itu banyak macamnya atau lebih sederhananya aja kalau misalnya kita punya THR uangnya bisa kita, kita gunakan untuk beli emas jadi emas itu sifatnya semakin lama semakin tinggi harganya jadi dia tidak berpengaruh ke inflasi jadi kalau misal ada apa-apa itu lebih cepat menjualnya dan lebih cepat kita gunakan kalau saran saya lebih baik gunakan atau digunakan investasi emas batangan atau misalnya ya kayak antam ya yang ketiga dana THR itu ya karena ini di bulan Ramadan di mana pahala kita dilipat gandakan lebih baik kita memberi daripada menerima uang itu bisa gunakan kita gunakan untuk memberi kepada orang tua atau memberi kepada anak-anak kecil atau memberi, memberikan kepada orang yang kurang mampu itu jauh lebih baik Oke, itu aja tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe di channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.